ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಕಾಶೆ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನೀರು ಹರಿಸುವುದು ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನ ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಇದು ಸರ್ ಹಾಗೂ ನಾವು ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಗು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಫೀಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಹೊಡೆ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ನಾವು ದಪ್ಪ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಇದು ಮಣ್ಣಲಾದ್ರೆ ಕೊಳಿತದ ಮಣ್ಣಲಾದ್ರೆ ಕೊಳೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹಾನಿಕಾರ ಇದು ಉಪಯೋಗಕಾರ ಎರಡು ವಿಂಗಡಣೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದ ತೊಟ್ಟಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ನಂತರ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೀಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎರೆಹುಳವನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ಎಲೆಯನ್ನು ತಿಂದು ಎರೆಹುಳ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇದು ಗೊಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದು ದೈತ್ಯ ಡೈನಾಸರ್ ಪ್ರಾಣಿ ಇದು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದೆ ಇದು ರಾಕೆಟ್ ಮಾದರಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತೊಯ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ ವಾರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತದೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಹತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲಿಪ್ರಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯು ತುಂಬ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ We'll be right back. ಮತ್ತು ಒಂದು ಶಾಲೆ ಶಾಲೆಯೇ ಒಂದು ವನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಆಭಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಸಹಿತ ಆ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಗನೆ ಗುರುತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಗಿಡ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ನೆಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪರಿಸರ ಮಿತ್ರ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇದು ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಓದು ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಬರಹ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿರುವುದಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಪರಿಸರ ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು teaching staff and also greenery computers so I am justly saying that my school is not less than any private colleges private schools my recently my teachers are one the best teacher awards at district levels had a good teaching staff and our teachers never taught us to sit in the classroom and learn, studying only the textbook. Apart from that, they taught us to take part in extracurricular activities like singing, dancing, doing dramas and uh, some other activities. And also actively we were participating in the sports activities also and they encouraged us to uh, take parts in ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೈವಿಗಳಾಗ್ಯಾರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಇಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದು ಇದ್ದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ